أحترس من الحواف فلست متأكدة من قدرتي على الإمساك بكم في حال سقوطكم لكنني سأحاول ذلك بالطبع وحدة التلقيم تبقى عدو واحد أعيد التلقيم كان أداء مثيرا للشفقة ما عليكم سوى المناورة حول حقول الإبطاء تلك وستكونون بخير فقد عدو في الوسط عدو واحد عذرا أيها الفتى الوسيم تذكروا ضرورة التواصل معا أثناء القتال فالتواصل سيؤمن لنا الفوز واحد تبقت ثلاثون ثانية سلاح انتهى الأمر مؤقتا يشعرون بالخوف أشعر بهذا إعادة التلقيم من واحد حسنا حان وقت احتساء شراب الطاقة كما تدربنا أحتاج مساعدة هنا ستبدأ المطاردة ذرعت السبايك لقد اقتفيت أثركم رصد عدو في إيه آه. أعيد التلقيم موت سوف يبدأ الحرب وداعا عدو واحد آخر لاعب باق يحاولون الإمساك بي فقط القلعة تبقى عدو واحد عليك به آخر لاعب باق سأحمي ظهوركم ولكن كما تعلمون من الأمام تم نشر الساتر هنا أحتاج مساعدة هنا احفروا لقد اختفيت لقد في ايه يمكنني الإنكار سأصاب بآلام مبرحة في ركبتي بعد هذا هل أحصل على دعم؟ شكرا سلاح هنا سأنتزع النور من أعينهم يبقى عدو أيوة. واحد ابتعدوا عن طريقي هاتوا ودفعوا أشعر بحماس كبير لننطلق فلدي أمور يجب تنفيذها هنا تم نشر الذاكرة سقطت ال spike في اي لقد اقتفيت أثركم إعادة التلقيم لن يموت حلفائي تبقى عدو واحد سقطت ال spike في اي آخر لاعب داخل أن مدينتي بحاجة إلي ولا يمكنني البقاء بعيدة لوقت طويل لننتهي من الأمر بسرعة فلنذهب لاعب باق اشربوا بعض الماء وأعيدوا تلقيم أسلحتكم واستعدوا للعودة إلى المعركة سقطت السبايك في بي تبقى عدو واحد تفوق جماعي سيئون آخر جولة في الشوط فلننفق الأموال قبل أن نفقدها هنا تبقى عدو واحد لقد هدف الفايت الجبهات عطة بأصدقائي لن نهزم أبداً سلاح هنا أعيد التلقيم تقطع عدو واحد آخر لاعب باقي سقطت السبايك في A السبايك معي أداء رائع من العجوز الآن؟ واحد منا على الأقل سيكون خلفهم ينشر الدخان تبقى عدو واحد تم نشر الساتر اضربوهم في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية تم نشر الساتر ظلال متحركه واحد قتل آخر عدو نقطة الفوز ارتعدوا وهبوا سأنشر الدخان لقد انتهيت But we are going to win. GG. GG! أداء رائع فاز المهاجمون